E aí galera, tudo bem com vocês aí? Aqui é o Zumbi Biscuit uh, é, Hoje eu vim trazer um tutorial é, falando sobre o Advanced Relaunch para o APB O que, que é o Advanced Relaunch? É um programazinho que ele melhora, uh, o, é, melhora tipo, diminui os gráficos do, do jogo para poder você ter melhor desempenho no computador, né? isso aí é mais pro computadores mais mas peguinha, tipo igual o meu, sabe? Ah, eu utilizo ele. Muita gente perguntaram a minha configuração e tal. hoje ah, eu vou estar falando sobre isso, como configurá-lo e tal. Ah, ele tá aqui, vou colocar ele aqui. É esse aqui. Vou botar, tô, vou estar tá botando o link na descrição. O link do, do Advanced Reload. Aí você vai baixar ele. Tô disponibilizando aqui no Mega, tá? Ah, vamos lá. Internet. Vamos, internet. Internet, vamos. Quando você vai baixando aqui, eu, eu já tenho ele aqui. O que, é que vou acontecer? Vai vir dois arquivos assim. Você vai copiar. Aí você vem aqui nesse local. O meu tá no, o meu tá no D mas o teu provavelmente deve estar no C. Aí você vem aqui dos programas e vai ter uma pasta chamada Hoplon aqui dentro. Como o meu tá no B, tá aqui ó, Hoplon. Você abre ela, vai em app reload e joga aqui dentro. Cola, substitui, o meu tá substituindo porque eu já tenho ele. E depois disso você abre aqui E vamos para a parte já de configuração, né? Depois de você ter aberto ele, você vem em Advanced APB Settings. A configuração do, do, do Advanced. O que acontece? Aqui, nessa parte, que é a resolução, você vai colocar a resolução que você joga, eu jogo 1360 768 e o que você vai mexer? Você vai mexer aqui é nessa barra, custom custo é a, as configurações que você fez. E aqui tem minimal, que é mínimo mesmo. Pode ver, tudo 16 aqui, ó. Tá tudo, tudo feio mesmo. Tem default, que é o padrão. Tem um low quality. Tem mais um low, low quality. Aí aqui, K e Sharak é o seguinte. Carro e personagem, que é o char. É, aqui ele vai dar prioridade pro carros e pro, e pro char. O que é char? Personagem. Na, que acontecer? Vai ficar tudo feio. Só que os carros, todo mundo, e os personagens vão estar tá bonitos. Então tá uma qualidade boa, isso melhora bastante. Eu aconselho vocês aí que então, tem um computador razoável, você usar esse aqui pode ver aqui, ó. Esse aqui é o chá, textura do chá e textura do veículo. Pode ver que está em 1024 os dois. E o resto tudo mínimo. Mínimo não, tá razoável. Ah, toda vez que você modificar alguma coisa ele vai vir para custom, tá? Ah, aí vem esse aqui. Eu não sei o que, que é. Não sei o que, que é, mas deve ser melhor que ele. <laughs> É, já é mais como se fosse um, um alto, deve ser um médio. Mais um low quality. Aí o, a alta, né? Qualidade alta. E a última. E o custo novamente. Pois é, o que você vai mexer é basicamente só isso aqui. Ah, eu quero colocar é, pra, pra ficar bom pro, pro personagem e pro carro. Beleza, você coloca isso aqui. Essas coisas para marcar é as coisas que você tem top dentro do update. É a mesma coisa, o screen e tal, o HD, a qualidade, né? É a mesma coisa, a textura. Aqui são as texturas tudo, do, do mapa, do, do, dos carros. Você vai testando aí na medida que você gostar partículas, aqui vai diminuir as partículas, se você botar aqui, vai diminuir bastante as partículas, partículas de fumaça, ah, o, o, aquele, aquele negócio, aquela fumacinha que sai da arma, tudo isso, a fumacinha quando você atira e na parede, dá lá aquela fumaça, tudo você vai tirar. É, não vai tirar, vai ficar, vai diminuir. Ah, é, é isso aí. secreta, eu uso aqui e que compra Depois você, você colocar aqui a configuração secreta, você dá um save. Depois que você salvar, você não abre o APB por aqui e nem por aqui. Você depois salvar, você fecha. E o que, vai acontecer? Você vem aqui na parte binário e vai ter esse APB aqui dentro. Você clica no botão direito e envia para para baixo. Vai ser esse aqui. Eu tenho dois aqui. Você criou outro, mas é esse aqui. É a mesma coisa. Aí ele, ele, aí você vai abrir o APV por aqui. Porque se você abrir pela launch, o que é a launch? A launch é essa aqui. Se você abrir pela launch, o que vai acontecer? Vou mostrar pra vocês. Se abrir pela launch, ó, automaticamente ele tá escaneando e tá recolocando os arquivos. Colocou os arquivos que, tava, que foi modificado apareceu ali a PB Compact, que é a parte pelo que é o é Advanced Metal. Pronto, restaurou. Aí você vai ter que fazer de novo. Você vai abrir aqui, Advanced, vai no Advanced vai colocar aqui, já vai estar salvo aqui, deixa eu dar um save. Aí você abre o APB por aqui que ele vai abrir, ele vai abrir automaticamente, não vai aparecer lá é isso aí, o link vai estar na descrição. Proteger like. Ele vai estar na descrição. É, vou pedir pra vocês também dar um, um like aí no vídeo, também, por favor. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, dá um dislike aí e comenta aí por que, que você não gostou, o que, que deve melhorar. Se inscreva no meu canal se possível. Ah, tem uma página também no Facebook, se possível, Entra lá, dá um curtir. Vou estar tá postando os vídeos, todos os vídeos lá. E é isso aí, galera. Até a próxima aí. Fui.